सदगुरु के इन दिव्य स्वरों का श्रवण करते हैं सूक्ष्म है सहज अखण्ड अक्षर सूक्ष्म है सहज सार शब्द अनुभव अंतर्भू संसार सार शब्द अनुभव करे अंतर्भूत ी गुरुगाकाभो परवे अभ्यासी गुरुगाका अन्तर्भो परवे उत्तर उत्तर વિવિધ જ્ઞાન આદે ઉત્તરોત્તર ભૂવાગ્રહ વિવિધ જ્ઞાન આદે चलत लगन में उ लगनम् चलत समा चलिर बैठ लगन में सूरति सभा धन्य संयमी संत है मार्ग करतारे धन्य संयमी संत है पार जग करता